tureshya n'ibibi basore tubyumve dufate ingamba nzima twese twige gutereta tutaba nka rubito we wabeshyaga amarita akamutirira amavuta akanamwibiribirata agakubita kwakuruta yatiraga imfunguzo akagenda azikubita agiye gutereta marita yafata akakanota akakazirika ku bipapuro kabeshya kari umukire yambaye ibyo yatirirariririraga cyane birengeje urugero akiyibagizagari mwene ngofero akangabo gukora ngo batazamuseka ngo yitaga inshuti ze bakarenga bakashinyi mu bwenge nk'ubwo inkokono bakagenda yitunda bose inkoko iri kutonda ngo umwana arankunda nzamubeshya mu ry'inkonda dukira iminde ku gitanda niyo yamba arwaye sida ngewe ibyo ntibinkanga n'ubinda nkanakonda amanywa kugeza igitondo binarinde muri ikibondo kuko ibyo ari byo bironda urukundo rwo kubeshya ntirukwiriye mu rwanda kuko urwo ruba rusenya umuryango nyarwanda rukandagaza abari bakagenda bafite bagati bagata ibibondo bikiribwa umuhanda bigatungwa n'imyanda ya ba rubanda na polisi ya sitima irobopanga perezida kamarita afite tageti y'igitsina n'amagambo meza nkareshya abana njya gukunda nifuza ko twabana ukambera madamu nkakubera bwana ntabwo byanjye bindi ku mutima banye nawe iteka ntitwabura n'umutima nakorera urugwa nkagushimisha cyane nkageza no ku gitsina umukobwa ntiyatekereje yahise agotwara mwina wese batangira akareze baganiye mu cyumba bibagirwa na polisi ahita asama ndetse akuramo na sidahe iwabo batigenda ntabwo tugushaka umukobwa mu muhanda kinyikimika gatinge kwitura urumuri rwanjye rumurika rubito nawe ati genda singushaka niboneye abandi bangura banshaka urukundo rwo kubeshya ntirukwiriye rwanda kuko urwo ruba rusenya umuryango nyarwanda rukandagaza abari bakagenda bafite inda bagata ibibondo bikiriva umuhanda bigatungwa n'imyanda ya ba rubanda na polisi yazitima ibobo panga hakuna amarira n'agahinda kenshi byibasiriye marita atangira gushima menshi aganiye umuhanda aremera arabyara kibunya cya kibondo yibera indaya umwana yaratakaye yatungwa n'ibyo atakaye ntiyamenye ibyo amakaye akirira umwanda yiziritse umukanda azerera mu muhanda adafite gahunda karara muri yarara urwo rwo kubeshya ntirukwiriye mu rwanda kuko urwo ruba rusenya umuryango nyarwanda ruka bakandagaza abari bakagenda bapitinda ya na polisi presents DJ Yannick Trackmaster Studio.